Fomba fanaovana Salat. Ry namako, anisan' ny fisaorantsika an' i Tompo Allah Tsitoha ny fanompoantsika Azy amin' ny asa ankafiziny indrindra, dia ny Salat izany. Hoy ny Tsitoha manao hoe, Tandrovinareo, Ireo Soala sy ny Soala afovoany, ary mijoroa ho mpankatoa an'i Allah. Fa fantatrao ve ny fomba fanaovana Soala, ry namako? Alohan'ny hanao Soala dia tsy maintsy miomana amin'ny zavatra maro isika. Izany dia ny fanaovana Oudhou, fidiovana, ny fitafy madio, ny fijoroana amin'ny toerana madio, ary ny fitotdihana mankany amin'ny Qibla. Avy eo, ao am-poko aho manao fikasana ny hanao Salah, dia manangana ny tanako roa tandrifin'ny sofina aho ary miteny hoe Allahu Akbar, izay midika hoe Allahu no lehibe indrindra. Avy eo dia mametraka ny tanako havanana ambony ankavia eo amin'ny tratra aho ary mamaky ny Al-Fatiha. avy eo mamaky andininy izay mora amiko ao amin'ny Qur'an. Avy eo miondrika aho ka miteny hoe, Allahu no lehibe indrindra, dia miteny intelo eo am-piondrehana hoe, Voninahitra ho an'ny Tompoko Ilay Lehibe. Dia mitsangana avy amin'ny fiondrehana ka manao hoe, Maheno izay midera Azy Allah Tomponay, ary ho Anao anie ny dera. Avy eo miankohoka manao hoe, Allahu no Lehibe indrindra, ary miteny mandritra ny fiankohofana hoe, Voninahitra ho an'i Tompoko Ilay Avo Indrindra intelo. Avy eo dia mipetraka mahitsy aho ary manao takbir, Allahu Akbar, ary miteny hoe, Tompo ô, mamelà ahy, mamindrà fo amiko Sitrano aho ary omeo ahy izay anjara masoandroko. Dia miankohoka indray ary manao hoe, Voninahitra ho an'ny Tompoko Ilay Avo Indrindra intelo mandritra ny fiankohofany. Avy eo mitsangana hanao ny Raka'ah faharoa aho ary manao izay rehetra nataoko tamin'ny Raka'ah voalohany. Fa rehefa vita ny fiankohofana faharoa dia mipetraka aho ary manao ny tashahhud hatramin'ny farany. Avy eo mitodika miankavanana aho dia manao salam miteny hoe, Fiadanana sy famindrapon'i Allah ho aminareo, dia mitodika ankavia dia manao salam indray. Raha toa ka telo rak'ah ny Swalah toy ny Swalah Maghrib dia mitsangana aho aorian'ny Tashahhud voalohany ka manohy hatramin'ny rak'ah fahatelo. Ka mamaky Al-Fatiha fotsiny aho avy eo miondrika, miankohoka ary mipetraka manao ny Tashahhud farany. Na, mitsangana indray manao ny rak'ah fahaefatra aho raha toa ka efatra rak'ah ny swalah ataoko toy ny swalah hariva. Avy eo mipetraka ary manao ny tashahhud farany hatramin'ny farany. Ary manao ny salam any ankavanana manao hoe, Fiadanana sy famindram-pon'i Allah ho aminareo, ary salam any ankavia koa. Manao hoe, Fiadanana sy famindram-pon'i Allah ho aminareo. Araka izany, dia nanatanteraka ny Swala tamin'i Allah araka ny tokony ho izy isika. Enga anie Allah handray ny fanompoana avy aminay sy avy aminareo, ka ny fiadanana sy ny famindram-pon'i Allah anie ho aminareo.